マニュアル通りにすればよいのでしょうち来て。 命令を命を奪うようなことはいたしませんついてきてりんごちゃん今日もよろしくね 承知した諦めるなアップルパイアーツユニットチャージ中了解した縛られるつもりはないすぐに終わる くよすぐに終わる誰のこと私がお守りします何かか何時らがこじせし武力何人も語り継ぐ火事には気をつけてくださいこの程度で止まる すぐに終わる了解した命令を甘くパーティユニット起動します 凝固しろ奴らが災いを生み出し戦争を引き起こした元凶なの少し熱いかもしれませんよ行こしすべては秩序に乗っ取るべきだ